በድጋሜ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። የዚህ ፕሮግራም ተከታታዮች <clears throat> እንግዲህ አይምሮ የሰው ልጅ ዋነኛ የኑሮ ማዕከል ነው። የእግዚአብሔር ነገር እንደተጠበቀ ሆኖ የሰው አይምሮ ከእግዚአብሔር ፈቃድና ሀሳብ ጋራ የተቆራኘ የተስማማ ሲሆን በጣም ጠቃሚ ይሆናል። ለሁሉም ማለት ነው፣ ለፍጥረት ሁሉ ጠቃሚ ይሆናል። የተበላሸ ከሆነ ያንን ያህል ጎጂ ይሆናል። እንግዲህ እኛ ኢትዮጵያውያን ከድህነት መውጣት እንፈልጋለን። ያው እንግዲህ ዘ ፋይቭ ዳይሜንሽንስ ፎር ዲ ኮንፍሊክት ቢትዊን ኤሪትሪያ ኤንድ ኢትዮጵያ የሚለውን መጽሐፍ ዶክተር ዳንኤል ክንፈ ክንዴ የጻፉትን ጽሐፍ ስናነብ መቼም ግብፅ በኢትዮጵያ ላይ የሰራችው ግፍ ሰማይና ምድር ይሸከመ ይሆን እላለሁ ማለት ነው። አሁን አሁን ነው እንግዲህ በ2013 ነው እኮ ስንት ዓመት ተቀምጦ ተቀምጦ ብቅ ያለው አይደለም። ክፉ አይምሮ እንዲህ አይነት ነገር ነው የሚሰራው። የሌላውን እድገት፣ የሌላውን መሻሻል፣ የሌላውን መምጠቅ አይፈልግም። እኔ አሁን በጣም አደጉ የሚባሉት እንደነ ሰሜን ኮሪያ፣ ቻይናም ሌሎችም ሀገሮች ቢሆኑ እንደው እንደው ለማውደም እየተዘጋጁ አይደለም ወይ? ይሄ አይምሮ ጤናማ አይምሮ ነው ወይ? ሊመረመር ሊታይ ይገባል። እና መቼም ክፉ ልምምድ ውስጥ የገባ አይምሮ በጣም አውዳሚ ነው ነው የምንለው። እንግዲህ እነማን ናቸው ኢትዮጵያውያን? እኛ ለራሳችን እስቲ አስቀድመን በዚህ እንጠንቀቅ። ሌሎችም መትረፍ እንችል እንደሆነ እናያለን ብለን ነው እንግዲህ ስድስተኛው ነጥብ ላይ ደርሰን ወደ ሰባተኛው ልንሄድ ስንል ነው ያቆምነው። አሁን ሰባተኛ አድርጌ የማቀርብላችሁ መዳፍ አንቢብነት ነው። ይሄ መዳፍ አንባቢነት አሁን ፓልምስትሪ ይባላል። መዳፍ አንባቢነት ይሄ መዳፍ ይሄ ነው፣ የእጃችን ነው፣ በግራም በቀኝ እና እነኚህን ክፍሎች ከፋፍሎ ከፋፍሎ ከፋፍሎ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ ስንመለከት በስዕሉ ላይ በስዕሉ ላይ ሆነ እንደምታዩት ሶስት አይነት ሶስት አይነት ከመዳፍ ጋር የተያያዙ ነገሮች እዚህ እናያለን እና ጣቶች ላይ ያሉ ለምሳሌ አምስቱን ጣቶች አንዱን air፣ fire፣ earth፣ water ያደርጋቸዋል አራቱን ማለት ነው። ርስ ሰከንድ እያለ የከፋፍላቸውና አውራጣትን will power logical የሆነ ነገር የሚሰራበት ነው ይላል እዚህ ቦታ ላይ። እንደገና ይሄንን እዚህ አካባቢ ያሉትን ወደ ሶስትና አራት ዋና ዋና መስመሮች line of head ይለዋል፣ ላይን ኦፍ ሀርት ይሉታል፣ line of life ብለው ይከፋፍሉትና ይሄኛውን ጠፍጣፋውን ክፍል እዚህ ጋር ደግሞ mount of Venus የቬነስ ተራራ ብለው ይተረጉሙታል እና love and leadership በዚህኛው አካባቢ እንዳለ ያስቀምጣሉ። ሌላኛውን mastery of hand ይልና እዚህ ላይ ደግሞ ይሄንን ሚስትሪ ጋር አያይዘው የተለያዩ ክፍሎችን ያስቀምጣሉ። እዚህ የተዘቀዘቀው መስቀል አለ። እንደገና ደግሞ ከላይ ዜሮ ያለበት ከፍቅር ጋር የተያዘ ነገር ከሙ ከጉም ከሙን ጋር ከግማሽ ጨረቃ ጋር የተያዘ ነገር አለ። እንግዲህ ይሄ አሁን ትልቁ ምንድን ነው? ይሄ ይሄ እንግዲህ መልኩን የቀየረ ከ psychology ጋር ከ psychology ጋር ግንኙነት ያለው ግን ለብቻው ንጹህ ያይደለ ከ supernatural ጋር ግን ጥንቆላ ማለት መልኩን የቀየረ ጥንቆላ ማለት ነው እና አሁን ይሄ fortune ይሄ እነኝን ክፍሎች በማንበብ የወደፊቱን life forecast ማድረግ ማለት ነው። እንዲህ አይነት ነገር ሰዎች የመንፈስ ቅዱስን ድምፅ spirit አሁን ባለፈው ትዝ ይላችኋል። ሰው መንፈስ፣ ነፍስ፣ ስጋ አለው አይደለም ያልኳቸው። የሰው መንፈስ ከእግዚአብሔር መንፈስ ጋር ተራክቦ እንዲያደርግ ተደርጎ ነው የተፈጠረው። ኃጢአት ከገባ በኋላ የተደበላለቀበት የሰው መንፈስ ለምሳሌ ራእይ ምዕራፍ ሁለትና ሶስት ላይ ለሰባቱ ቤተክርስቲያናት በተደጋጋሚ ከስምንቱ ደረጃዎች ውስጥ እንዲህ የሚል ቃል አለ። መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ቢኖ ይስማ። መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ቢኖ ይስማ። መንፈስ ቅዱስ አሁን ጌታ ካረገ በኋላ በበዓለ ሃምሳ የወረደው መንፈስ ቅዱስ ምንድን ነው ስራው? መንፈስ ቅዱስ እኮ ስለ ኃጢአት፣ ስለ ጽድቅና ስለ ፍርድ መውቀስ ነው። ይህ ማለት እኮ አሁን critic or criticism ሲባል አሁን ሀያሲያን ይህ ስራ ስንሰራ ማለት ነው ሀያሲያን ምሁራን criticize ስናደርግ specifically logic ን እንጠቀማለን። logic እንጠቀማለን። logic ኩ ስነ አመክንዮ የሰውን የአይምሮ የማውጠንጠን ችሎታ ነው የሚጠቀሙ የሰውን የማውጠንጠን ችሎታ ነው የምንጠቀመው። በዚህ በሰው አእምሮ ስንጠቀም አንዳንዴ መስመር ስንለቅ መንፈስ ቅዱስ ስህተት ናት ይላል። ይሄ ህሊና የሚባለው የሰውነታችን ክፍል የሚያደምጥ ነው። ለምሳሌ ሐዋርያት ስራ ምዕራፍ 16 24 16 ላይ ስንመለከት ጳውሎስን መናፍቅ ነህ ብሎ ሲሉት እኔ እምነቴንና ህሊናን አዳምጣለሁ አለ። በሰውና በእግዚአብሔር ፊት ህሊና ትኖረኝ ዘንድ አለ። መንፈስ ቅዱስ ለመንፈሱ ምንድን ነው? ህሊና ማለት ምንድን ነው? ዘ voice of God in human spirit ማለት እኮ ህሊና ምንድን ነው? የመንፈስ ቅዱስ ድምፅ በሰው መንፈስ ውስጥ የሚያሰማው ድምፅ ማለት ከሆነ አሁን ይሄ ፓርሚስትሪ የሚባለው ነገር መዳፍ አንባቢነት፣ horoscope፣ ኮከብ ቆጠራነት ጠቅላላ ሰዎች በሚታየው ነገር depend እንዲያደርጉና የመንፈስ ቅዱስን ድምፅ እንዳይሰሙ የሚጋርድ ነው ማለት የአንድ ሰው የወደፊት እድሉ ማለት ነው። fortune telling ላይ focus የሚያደርግ ከሆነ Holy Spirit የሚለውን ነገር እንዴት ያዳምጣል? ለዚህ ከሆኑ ሰዎች በጨለማ ዓለም ውስጥ ክርስቶስ ለጨለማ ዓለም ሊበራ መጣ የምንለው እኮ ከዚህ የተነሳ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ወጣቶች በተለይ ከህንዶች ጋር ግኝ ስናደርግ ሁሉም ህንዶች አይደለም። እኔ commerce junior college of commerce ስማር አምስት ህንዶች ነበሩ የሚያስተምሩ። በተለይ አንዱ አሮራ የሚባለው የእኔ አስተማሪ በ1987 የነበረው በጣም የሚገርም ሰው ነው። ጥርት ያለ ethical ነገር ነው የሚከተሉ። ሌሎቹ ደግሞ palmistry ን የሚለማመዱ አሉ ወጣቶችን የሚወስዱ ስለዚህ የኢትዮጵያ ወጣቶች ከዚህ ጋር deal ካደረጋችሁ የመንፈስ ቅዱስን ነገር ignore ስለምታደርጉት ወደ ጨለማው ነው የሚሄደው፣ mind ኣቸው ይጠቃል ልላችሁ ነው። በአጠቃላይ ስምንተኛው ከስጋ ወጥቶ መብረር ነው። ስጋ ወጥቶ መብረር ቅድም ቀደም ብዬ በሁለተኛው ክፍለ ጊዜ ላይ ይመስለኛል እንደተናገርኩት ሰው፣ መንፈስ፣ ነፍስ፣ ስጋ አለው ብያለሁ። ሰው የውጭ ሰውነቱ መንፈስና ነፍስ፣ የውጭ ሰውነቱ ስጋው አለው ብያለው። እዚህ ድረስ እንስማማለን። ማንስማማው ሰው በሞት ጊዜ ብቻ ነው ከዚህኛው body ው ከ external body ው depart ማድረግ የሚችለው። ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ አንድ ከቁጥር አስር ጀምሮ እስከ አስራ ሁለት ስንመለከት ከዚህ ስጋዬ ፈጥኖ መለየቴ እንደደረሰ አመለከተኝ ይላል ጴጥሮስ። ደግሞ በዚህ በመክብብ ምዕራፍ 12 ቁጥር 7 ላይ መንፈስ ወደ ሰጠው ወደ አምላኩ እስኪመለስ ይላል። ሰው እንደገና መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስናነብ አሁን እዚህ ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 26 ላይ ለሰው አንድ ጊዜ ሞት አንዴ ነው በቃ ከስጋ የሰው መንፈስ ከስጋው ከተለየ የሞተ ነው። አሁን ይሄ አውቶ ቦዲ ኤክስፒሪየንስ የሚባለው ምንድን ነው? የእኛ spirit ከስጋ መንፈስና ነፍሳችን ከስጋው ይወጣና በሰከንድ 186 ሺህ ማይል እየበረረ ካስፈለገ ውቅያኖስ ውስጥ ካስፈለገ ባህር ውስጥ ካስፈለገ ሌላ ከተማ ሄዶ ጉብኝት አድርጎ ተመልሶ ወደ ስጋው ይገባል ይባላል። እንግዲህ ባለ ስምንት ኢንች ገመድ አለ የሚለጠጥ ግን የማይበጠስ ጉም የሚመስል ማያያዛ አለ ይባላል። ወደ ውስጡ መመለሻ እኔ አንድ ልጅ በ1984 86 counsel አድርገው ነበር። OBE ይለማመዳል፣ out of body experience ይለማመዳል። ደስ ይላል። ታዲያ ምን ምን ይለኛል? ከስጋዬ ወጣሁና አንድ ጊዜ ክፍል ውስጥ ስዘዋወራለ ስጋዬ ፍራሽ ላይ ተኝታ አየሁት፣ ደነገጥኩ ይላል። የአራት ኪሎ ተፋሪ የፍቅር ድርስላሴ ድረስ ፍቅር ስላሴ የምንለው ልጅ ነበረ። እሱም ይህንን ሲለማመድ ሶስት ልጆች ካውንስል አድርግ ያለው በጣም ማሰመርላችሁ ከሞት በስተቀር ልክ ሲሞት ሰው የሰው መንፈስና ነፍሱ ዲፓርት ያደርጋል። ወደ ጻድቃን መንፈሶች ጉባኤ ወደ አራተኛው ገነት ይሄዳል። እዛ ያርፋል ማለት ነው። ወይም ወደ ሲኦል ይሄዳል፣ እዛ ይቀመጣል እስከ ታላቁ ፍርድ ቀን ድረስ ማለት ነው። እና ይሄ እንደፈለጉ ከስጋ ወጥቶ በባህር ውስጥ ገብቶ ዓሣ ነባሪ ወደ ውስጥ ገብቶ ተንሸራሾ ጉብኝት አድሮ እንዲህ አይነት እንዲህ አይነት በሸነና እንዲህ አይነት ሽለላ እንዲህ አይነት መዝናናት የለም። እንዳትታለሉ። ይሄን ስትለማመዱ ኤክስፖዚንግ ዩር ስፒሪት ኢነር ቦዲ የውስጥ ሰውነታቸው ለመናፍስቱ ዓለም ነው expose የምታደርጉት። አታመልጡ፣ ወደ ትልቁ ውህደት ትሄዳላቸው ዘጠነኛው የኢትዮጵያን ወጣቶች የሚያወድም ነገር ምንድን ነው? በአካል መብረር ነው። ይሄ እንግዲህ አውቶ ቦዲ ኤክስፔሪንስ አይደለም፣ astral projection ነው የሚባለው። ከነ ስጋው ሰው ብድግ ብሎ በአየር ላይ ተንሳፎ መሄድ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ እፀ መሰውር ነው የሚባለው። በዚህ ጌታ ሰረቀ ብርሃንም ጽፈውታል። በመናፍስት ኃይል ሰዎች ከአንዱ ስፍራ ወደ ሌላ ይጓጓዛሉ። ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳችን ስንመለከት ከጋዛ ወደ ጦር ፊልጶስ move አርጓል ሐዋርያት ሥራ ምናብ ስምንት ላይ በአየር ሄዷል። ነቢዩ ኤልያስ ሊወግሩት ሲሉ የእግዚአብሔር መንፈስ ብድግ አድርጎ ሌላ ስፍራ ይወስደው ነበረ። መስክረውለታል። አስራል ፕሮጀክሽን ከነ አካል መንቀሳቀስ ነው። ይህ ስፒሪት መውጣትን አመለከተም። ይሄንን አሁን ቫምፓየር ዳየሪ የሚባለውን ፊልም አይታችሁ ከሆነ ራፒ ፊልም ላይ እንደገና ደግሞ ስፔስ ስፔስ ሴንቸሪ ላይ በአካል መብረር ይሄ እንደ ኤጁኬሽን ነው፣ እንደ ትምህርት ነው የሚሰጠው። ፎርማል ኤጁኬሽን ተደርጎ ተመርጧል። በአካል መብረር የሚባለውን እሱን እንዳትለማመዱት። በተለየ የእግዚአብሔር መንፈስ በነቢይነት በሐዋርያነት ደረጃ የተቀባችሁ ከሆናችሁ ስፔሻል ተልእኮ በእናንተ እግዚአብሔር ካለው ሙቭ ማድረግ ይችላል። ችግሯ ጉዳዩ አይደለም። እግዚአብሔር እኔም ጸልያለሁ፣ እግዚአብሔር በህይወቴ እንዲህ ያደርግ፣ ካደረገ ያደርጋል፣ ካላደረገ ችግር የለም። ውጭ ሀገር የሚሰቃዩ ሰዎች በስልክ የምጸልላቸው ብዙ አለ። ሄጄ እንድጽላቸው ለእግዚአብሔር ፈቃድ ከሆነ እኔን ማንቀሳቀስ ጉዳይ አይደለም። ቢብሊካል ስህተት አይሆንም እንዲህ ብሎ መጸለይ ልላችሁ ነው። ግን ከመናፍስት ዓለም ጋር ይሄን እንዳትለማመዱ ሁለት መቶ ብር እየከፈሉ እንደ ጅብ ያለ እንደ ፈረስ ያለ ነገር ሀገራቸው ሰው ገብቶ ወደ ውጭ ሀገር ያጓጉዛቸው የነበሩ ሰዎች እንደነበሩ በ1980ዎቹ ታሪክ ላይ ይሄንን ሰምቻለሁ። እና ይሄን እንዳትለማመዱ በጣም አደገኛ ነው። እና external body ያችሁ ለመናፍስቱ አለ exposed ከሆነ internal spirit soul ኣችሁ damaged ይሆናል። ልዩ ችግር ውስጥ ይወድቃል ነው። አስረኛው ነጥብ አስረኛው የወጣቱን ትውልድ አይምሮ የሚያወድም ነገር ምንድን ነው የሚባለው ይሄ ደጋግሞ በስጋ መወለድ ይቻላል በሚል ይሄ እንግዲህ reincarnation እኛ ዳግማዊ ትስጉት እንለዋለን። ዳግማዊ ትስጉት ወይም reincarnation ይባላል። ከእምነት ጋር ነው የሚያያዘው። ከእምነት ጋር የሚያያዝ ሆኖ ግን practical ነገር እንዳለው እንዳትረሱ። ምን ማለት ነው ይሄ አሁን ለምሳሌ ኤልቪስ ፕሬስሊ የተባለ በ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ነው በ19 እርግጠኛ አይደለሁም ቀኑን። ይሄ ሰው በጣም የታወቀ ዘፋኝ ነው በአሜሪካን ሀገር ሞቷል። እሱ ሞቶ አሁን ተነስቶ ተነስቶ reincarnate አድርጎ ስምንት ኤልቪስ ፕሪስሎች በአሜሪካን ሀገር ክለብ አቋቁመው በየቦታው ይደንሳሉ። ሰዎችም ሁሉ አፕሪሺየት ያደርጓቸዋል ይባላል። እውነት የሚሸጥ በጽሁፍ ያነበብኩት ነው። በእንዲህ አይነት መልክ ግን መናፍሶች ቢገለጡ የሚያስደንቅ አይደለም። ግን ነገሩ አይቻልም፣ ክልክል ነው። አንድ ሰው ከሞተ ወይ ገነት ነው ወይ ሲኦል ነው፣ እስር ቤት ነው። እስከ ታላቁ እስከ ነጩ ዙፋን ፍልል ድረስ እስከ መጀመሪያውና እስከ ሁለተኛው ትንሣኤ ድረስ መውጣት አይችልም። እስር ቤት ነው ማለት ነው። ልክ አንድ ሰው ወንጀለኛ ሆኖ በመንግስት ሲታሰር መንግስት ነፃ ወጥቷል ብሎ እስካለቀቀው ድረስ የሰው መንፈስም ከስጋ depart ሲያደርግ ወይ በገነት ነው ወይ በሲኦል ነው ማለት ነው። በሰራው ስራ መሰረት በኃጢአቱ መንጻት አለመጽናት ይፈረድበታል ማለት ነው። አንድ በአሜሪካን ሀገር የታወቀ ሰው ልጁ ይሞትበታል። ልጁ ሞተ፣ ፓስተር ሆኖ ደቡብ አፍሪካ ላይ ያገለግላል ብሎ ሲመሰክር ነበረ። ታያቸዋል እንዲህ አይነት ነገር ማመን የለባችሁም። ይህንን ነገር መቀበል የለባችሁም። አበበ ጭቋላ የሚባል ሰውዬ ኃይለ ሚካኤል ገብረ አለሚቱ ኃይሌ በዚህ ጊዜ በዚህ ጊዜ ጅማ ውስጥ ትኖር ነበረ። 1990 ዘጠናዎቹ ሞተች። ግን በ2017 ዓመተ ምህረት ተገኝታ እየተንቀሳቀሰች ነው፣ ስራ እየሰራች ነው ተብሎ ቢወራላችሁ እስቲ ሄደን አብረናት እንዲህና እንዲህ እናድርግ ብላችሁ ብትሉ ልብ በሉ በመናፍስቱ ኃይል ትጃጃላላችሁ፣ አደጋ ላይ ትወድቃላችሁ ማለት ነው። ይሄ reincarnation የሚያምኑ ሰዎች አንገታቸውን ለሴፍ ይሰጣል። ማሪያ ዴቪ ክርስቶስ የተባለች እዚህ ፉካሬ 666 ላይ ታሪኳን አስቀምጫለሁ። የራሽያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጣልቃ ገብታ ባትከላከል ኖሮ ወደ መቶ ሀምሳ ሺህ ተከታይ አባሎቿን እርስ በርስ በማጨፋጨፍ ተጋደሉ። መጋደል አይባልም። እነሱ ሲጨፋጨፉ ከትልቅ ገደል ላይ ድንጋይ ላይ ጭንቅላታቸውን ሲፈጠፍጡ ወደ ሌላ ዓለም ተሸጋገሩ። ነው። ለ reincarnation ራስን ማመሳሸት ማለት ነው። ለምሳሌ New Agers አንዱ ሰው ሌላውን ቢገድለው ፍቅሩን ገለጥለት ነው የሚባለው እንጂ ገደለው አይባልም። ይታያቸዋል። ሰው እየሞተ ይወለዳል፣ እየሞተ ይወለዳል፣ እየሞተ ይወለዳል። life circle ህይወት ላይፍ ሪፒት ኢትሰልፍ ህይወት ራሷን ትደግማለች ብሎ ካመነ ወደፊት ብዙ ሰዎች እንደሚጨፈጨፉ አትጠራጠሩ። ይሄንን የኢትዮጵያ ህዝብ ከአፍሪካም እንዲነቀል ይሄ motive የተሳሳተ የሂንዱይዝም ትምህርት በወጣት ልጆቻችን አይምሮ ውስጥ ከገባ በጣም በጣም ነው የሚጎዳ። አሁን እኔ እንዳሙት ላይ ነው መግቢያ ላይ እንደተናገርኩት። ስለዚህ ከእንዲህ አይነት ልምምድ እንድትጠበቅ የኢትዮጵያን ወጣቶች መክራለሁ። አስራ አንደኛው ልምምድ ያልተመረመሩ መንፈሳዊ መጽሐፍትን ማንበብ ላይ ነው እና መጽሐፍት በጣም ቆንጆ ቆንጆ መጽሐፍት አሉ፣ መርዛማ መጽሐፍት አሉ። በተለይ ዶክተር ራምፓ እና ፈላስፋው ኦሾ የሚባሉ ሰዎች አሉ። እነኚህ ሰዎች የጻፏቸውን መጽሐፍ ካነበባችሁ፣ በተለይ ዶክተር ራምፓ የጻፈውን መጽሐፍ ካነበባችሁ automatically ድርጊት ይጠይቃቸዋል። ግን አንዳንዱ fictious book የሆነ በአይምሯቸው አድንቃቸው አፕሪሼት አድር ዋው ብላቸው የምታልፉት ነው። የዶክተር ራምፓንና የኦሾን መጽሐፍ ግን የሌሎቹን መጽሐፍቶች ካነበባቸው በተለይ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አካባቢ ላይ አሁን በ1997ቶቹ ላይ ይሄ መጽሐፍ የዶክተር ራምፓን መጽሐፍ በጣም ይነበብ ይተረጎም ነበር። አሁንም የምትተረጎሙ ሰዎች አላቸው። የምትተረጉሙ ሰዎች በእውነት ምን አይነት መጽሐፍ ነው ለልጆቻችን፣ ለዘመዶቻችን፣ ለዘመዶቻችሁ፣ ለነገ መሪዎች ምን አይነት መጽሐፍ ነው የምትተረጉሙት? ከስፕሪቱ ዓለም ጋር ግንኙነት ማድረግ አስፈላጊ ከሆነ በክርስትና መስመር ብቻ መናፍስቶችን ክፉ መልካም ብሎ መቶ በመቶ ጥርት ባለ መንገድ የገለጣቸው የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ምክንያቱም መናፍስቱም አላ መጣህ እንዴ የልዑል እግዚአብሔር ልጅ ልታሰቃየን መጣህ እንዴ? ጊዜያችን ሳይደርስ ብለውታል እኮ። በሰማይም ያውቁት ነበር፣ በምድርም ከድንግል ማርያም በተወለደ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አወቁት። ልታሰቃየን መጣህብን አሉት። ስለዚህ እነዚህ መናፍስቶች የገቡባቸው በጣም ብዙ ሰዎች እንደ ዶክተር ራምፓ ያሉ የዶክተር ራምፓን መጽሐፍ አንብቦ ወዣቦርድ የተለማመደ ሰው 33 ዓመት ተሰቃይቶ የሞተ ሰው አውቃለሁ። ታሪክ ተያያዥነት ባለው እስካሁን ድረስ ደግሞ ከዚህ ጋር ከዶክተር ራምፓ ትምህርት ጋር የተለከፉ ሰዎች እስካሁን የሚሰቃዩ ሰዎች አሉ። ከአርባ ዓመት በላይ መረጃ ስላለይ ነው። የቅርብ ሰው ስለሆንክ፣ የጸለይኩ ሰው፣ የጾምኩ ሰው ስለሆንክ ማለት ነው። ስለዚህ ወጣቶች ኦሾ ማለት በጣም በጣም የሚጥሙ መጽሐፍቶችን የተከለከለውን የመጽሐፍ ቅዱስ ተቃራኒ የሚያስተምሩ ሰዎች ናቸው። እነኚህ ሰዎች የሚጣፍጥ ነገር ነው የሚያቀርቡት። ተቃራኒ ስለሚያቀርቡ የተከለከለውን ነገር ስለሚያቀርቡ ሰው ደግሞ የተከለከለውን ነገር ማሰብና ማድረግ ደስ ስለሚለው ማለት ነው። ለምሳሌ አንዲት የ16 ዓመት ልጅ የነበረች ሴት የዶክተር ራምፓር መጽሐፍ አንብባ መጽሐፉን ስታነብ ዛፉን ትኩር ብለች ተመልከችው። ዛፉን ስትመለከችው በሀሳብሽ ጉበጥ ብላይ ስትየው ዛፉ ይጎብጥልሻል የሚል ልምምድ ውስጥ ነው የገባችው። በጣም ተቸግራ እንደነበረ ከዚህ ለመውጣት መጨረሻው እንዴት እንደሆነ አላቅምና እንግዲህ ለዛሬው እነዚህን አስራ ሁለት ነጥቦች ካለፈው ጋር ካፍያቸዋለሁ። በስድስተኛው ክፍለ ጊዜ በአስራ ሶስተኛው ነጥብ ላይ እንገናኛለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በጣም አመሰግናለሁ ስላደመጣችሁ። ሰላም ቆዩ።